Esta pastelaria Paris existe há 40 anos. É das pastelarias, pelo que eu sei, aqui de Oeiras, das mais antigas e com fabrico qualificado. Eu já, eu já estou cá há 18 anos, eu comprei isto, esta era uma pastelaria que estava a precisar de ser melhorada. Então nós estamos a investir aqui para melhorar no, no património, no, no, no, melhorar na qualidade, penso eu que na qualidade. Então a história da, da Cajada de Oeiras foi o Sr. Carlos Malato que quis e decidiu concorrer, a entrar num concurso de doçaria. Ele tem muito jeito para doce, aliás. E então andou um, teve um ano a investir e a fazer experiências até chegar a este produto e realmente depois concorreu ao concurso de 2002 no Alto Alentejo. Montou-se com esta cajada e ganhou o primeiro prémio. E em 2007 a Câmara da Oeira eh, estava associada ao projeto e deu-lhe deu com uma medalha de mérito e a partir daqui nós queremos continuar com a receita original, manter a originalidade e a ver se vamos promover mais daqui para a frente eh, esta receita da, casta, da, da Cajada de Oeiras, que no fundo é um é doce que está ligado à história, foi criada aqui por um oreense e, e, queremos manter aqui em colaboração também com a, com a Câmara e com o património aqui da Oeiras para ver se isto não, não, não é esquecido este doce. O, o principal ingrediente disto é a castanha. A castanha depois leva, também leva um queijo e entre outras partes, coisas que fazem parte do segredo. É um doce que não é, não é muito doce, aliás eu acho que é pouco, muito pouco doce, não tem praticamente gordura, acho que não tem gordura nenhuma. Também leva ovos, como é evidente, mas pronto, o resto é o segredo da, da cajada, não é? Não podemos revelar, mas o melhor eu acho que é mesmo experimentá-la. O que vai bem com a cajada de Oeiras é, entre outras coisas, o café e do, do outro, é, casa muito bem com o vinho de carcavelinhos. É um, acho que é um casamento perfeito e é uma simbiose que fica muito bem e que, aliás, já está testada e bem aprovada aqui na, em Oeiras.